usando buenas marcas de las que dan prestigio social. Tu imagen es perfecta, a nadie le interesa qué hay detrás. Consume más perfume, consigue más dinero para gastar. No te lo pienses tanto, no existe nada más. Maniquís de porcelana, aspirina y tecnopop, el tiempo pasa ¿Qué podría ser mejor. Saliendo de marcha, cruzando la línea, no hay vuelta atrás. Si algo no marcha es que algo se ha tenido que cortar las luces te aducen el ritmo que retumba empieza a rayar y sabes, despegas cada una semana va quedando atrás maniquís de porcelana aspirina eterno el tiempo pasa que podría ser mejor Maniquís de porcelana, aspirina y tecno no el tiempo pasa, que podría ser mejor. Maniquís de porcelana, aspirina y reggaetón el tiempo pasa, que podría ser peor. Estoy sintiendo ese perfume embriagado.